Lloret Davis Alegre està de festes i Sant Domingo n'és el seu patró. Per encetar la setmana d'actes, avui els nins del poble han fet una bicicletada fins al llogaret de Robert. Una passejada que ja és tradició després de 15 anys i que acaba, com no pot ser d'altra manera, amb una bona berenada. Avui som a Lloret de Vista Alegre perquè han començat les festes de Sant Domingo. Un dels primers actes és aquesta bicicletada, en què una vintena de nins aniran fins a Roberts. Això eh, fa divers 15 anys va començar a organitzar per incentivats amb vots a que vagin en bicicleta i fèiem una passejada psicoturística fins a Robert, que és un lloc que està a dos quilòmetres i mig, tres quilòmetres del poble. I anant per dins un espai, natural, un espai natural que és la comuna, i, i anar a la Robert, a la plaça hi ha un lladroner, berenem, tot berenem, i llavors tornem cap aquí i normalment som en Guat del poble, eh, bé, ja ho veus, som una vintena de mots, i ara partirem, el municipal anirà davant, i de protecció civil m'ho ajudaran, i perquè no hi hagi res de nou. Ha estat una experiència divertida perquè tenim els, els fills i ens ho passam bastant bé. El Club Ciclista ja fa més de 20 anys que, que està creat a Lloret, fa moltes activitats i participa de totes les activitats del poble. Beníssim, hem disfrutat, hem eh, fet la volta que és curta però agradable i beníssim, ara veurem la tornada com va. és més difícil tornar, més, és més fàcil venir cap aquí i exacte, es costa per avall. En compte arribar en bicicleta fins a Roberts. Bé, hi havia, hi havia um, dues altres cap a Montes i quasi tot era cap avallada. Ah, però fàcil, ja en torna després del bocata? Sí, molt bé. He vist, sí, un poc, però m'ho he passat molt bé. Eh, hem partit a la 9 i mitja de Lloret i he recorregut tracte pues, d'un 2 quilòmetres aproximadament i res, molt senzill, hem sortit del poble, direcció cap a la comuna, i hem passat per de vora l'espai natural que tenim preciós d'aquí de la comuna de Lloret de Vista Alegre, i direcció a Roberts, i, i res, tot ha anat perfecte i, i tot un èxit.